na ndige atä andå aitå mä aka ä ngä mä rongo ätano egå ka gå tirä må ndå å nagio harä arä akahå raga biacara yake na akarä må gå nda wake na ageka maå ndå marä a arenda agathomithia mwana wake nä kuga ndå igire ndirenda ciaca matigecire nä kå ndica mandicaga ngamaruta kinya kå u mathiaga tiga one kurä te tå reta ciaca matigecirie niä ndä kä hä kä ao na matikå ndå gamia barabara ä rä a ndä thondekeire ä rä a ndä renda gå kinya na kuria ndirenda gutwara andu aitu na kuria ndirenda kumakinyia niä ndiaheirwo kura nä nie niä nä ndiä ndamacarä kura inyuä nä inyuä mwanjäkä rä ire harä a ndä na ngå mashamba kubwa kubwa mumejishikia tukianzia na hapo Thika Road Nairobi, hapo Ruiru, kabla hatujaenda Taita Taveta, kabla hatujaenda Nakuru, mali ya Mkenya ikivamiwa, hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Mimi sina shida na hiyo e, sina shida, lakini nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea hawatakuwa watu ya kunyanyasa na kuibia wananchi eh. Ama ni namna gani wenzangu? Nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba wale ambao wataendelea watakuwa na hiyo roho ya kuunganisha Wakenya, sio kuwaganya Wakenya. Ah, namna gani bwana eh? Kwa hivyo mwambie wale wanazungua wakinitusitusi, mimi sijali eh. Mimi haja yangu ni wananchi wa Jamhuri ya Kenya na hawa ndio watakuwa mstari yangu ya mbele kuhakikisha nimewatendea kulingana na zile ahadi niliwapatia. Nyinyi mnataka tupigane jameni? Jameni, tukiwa na BBI ambaye inasema ya kwamba nyinyi watu wa Nairobi mtaongezewa constituencies, na ndiyo kama ni basari, mtoto wa Madhare ambaye leo hii akienda kutafuta basari anapatiwa shilingi mia tano basari. Huyo mtoto atasoma mpaka university, atasoma mpaka university. Lakini kuna mtoto mwingine wa Kenya ambaye anapata shilingi elfu mia moja basari kwa mwaka. Hiyo ni haki? Alafu nyinyi watu wa Nairobi hapa mnanyeta ati hamtapitisha BBI. BBI sio ya kusaidia Uhuru, sio ya kusaidia Raila, ni wewe my friend, utafaidika wewe, ni wewe eh? Na imewezekana kwa sababu ya ule umoja tuliweza kupatana wakati tulipata handshake na tukasema sisi haja yetu ni kuongea juu ya masilahi ya wananchi wetu, na hatutapigana tena kisiasa. Wacha tukae meza moja tuongee juu ya masilahi na maisha ya wananchi wa Kenya tutataka kuendelea kuhakikisha ya kwamba tumejenga huu mji wetu wa Nairobi kuwa mji wa kisasa, mji ambao hatuachi mtu yeyote nyuma na tunabebana pamoja. Najua hata hii umeanza kuona kazi ambayo serikali ya kaunti ya Nairobi pamoja na NMS na jemedari Bandi wamefanya. Tumeendelea na barabara za CBD tunaingia sasa katika barabara zingine za mitaa hii yote ya Nairobi, tuhakikishe ya kwamba kila mkaaji wa Nairobi ako na infrastructure kama mwenzake, na mtaiona haya ukienda huko mtaani, mahali wananchi wanaishi, iwe mtu amekaa Madhare au amekaa Kibira ame amekaa e, eh, Mkuru kwa Ruben amekaa Kawangware, awe na maji, awe na barabara, awe na stima kama mwenzake ambaye anaishi upande ya kale. Na ndio tuwe na haki na tuwe na usawa na wananchi wetu waweze kupata matunda ya jasho yao kwa njia ya kisawa, isipokuwa mtu kujulia ametoka wapi, wewe ni kabila gani, wewe ni dini gani haja wewe ni Mkenya, mtoto yako asome, upate hospitali, upate barabara nzuri, uwe na maji kwako. Sasa tabu iko wapi jameni?